се зборува дека овде неколку луѓе ќе држат говор. Не, драги мои, во заблуда сте, грешите. Вечерва не ке зборуваме ние, ми ке зборува формалната слобода. Слободата која има чест вечерва да биде во нашите души. А мојата не толку искусна душичка Вечерва ќе ви зборува за една од најнеактуелните, една од најпремолчаните теми во образованието. Дипломата во улога на политика на скапи пари. Што велите? Се замисливте, нели? Зарем грешам? Зарем умот ми се поматил? Или работите како да го промениле својот тек? Но овде не дојдов да ширам политика. Мојата цел е интерпретирање на вистината. А знаеме, и јас, и вие, вистината е секогаш една. И додека овде зборуваме, глаголиме, се изразуваме. Надвор владе немир и обшт хаос. Каде и да отидеме, секаде ќе го слушнеме зборот политика. Политиката како политика од една страна и политиката во образованието од друга. И што со неа? Ке излеземе ли на крај? До кога ќе се поценува знаењето, а ќе се преценува незнаењето? До каде стасавме? И самите не знаеме. Деца умираат. Мртви луѓе со денови остануваат во клиниките. А ние, останатите, како безгласно мнозинство, молчиме. Па тогаш, каде се докторите? Да, токму тие, квалификуваните кадри, кои свесно или несвесно се откажуваат од Хипократовата заклетва. Каква е оваа нечовечност? Каква подмолност. Одиме на факултет, учиме 6 години, па и повеќе. Полагаме повеќе од 60 предмети, 60 различни тематики и добиваме оценки. А колку се реални, само Бог знае. Учиме од ден за ден. Добиваме десетки, деветки, осмици за неколку материјални евра. Го продаваме нашето знаење – Сушност себе се продаваме. И така во недоглед. Сепак молчиме. Молчиме зашто ни е страф од прашањето што ке речат другите. Остануваме безгласни, потиштени и немокни. А често се прашуваме, до кога вака, кога ќе заврши ова? Јас велам, допрва треба да работиме на темата квалитетно образование. Мораме да се насочиме кон градење на здрава иднина и здраво образовани лица. И немојте. Не ја барајте кривицата во професорите. Само сетете се дека секое дрво не дава добри плодови. Чекајте. Тоа не значи дека сите плодови се лоши. Голем дел од нив се сосема зрели и вкусни, но се издвојуваат. Оние горчливите, оние кои ни го здебелуваат јазикот, оние кои понекогаш знаат да не чинат и живот. Но и професорите се луѓе, луѓе кои грешат, луѓе кои ни простуваат и знаат да заборават. Но дали и сивата економија на купување на дипломи со скапи пари знае да го направи ова? Зарем парчето хартија зборува? Зарем тоа има јазик? Зарем човечкиот живот може да се прости? Многу прашања, но без одговор. Затоа, драги колеги и колешки, од денес бидете поинакви. Бидете промената која сакате да ја видите. И вие, почитувани професори, сплотете се во едно Работете заедно и надоградувајте се. Направете да бидеме посилни и помокни од било кога порано. Направете разлика, бидете разликата. Оти промената започнува од мене, од тебе, од вас. Зашто сите сме луѓе, луѓе кои вреди да живеат, луѓе кои вреди да бидат вреднувани. Ви благодарам.